Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Sa araw na ito, maaga kaming naghanda kasama si Mrs. ang aming pupuntahan, ang Munting Dilaw City Undoy sa Antipolo City. Isang tagong lugar kung saan maraming mga bata roon at ito ang target natin para sila'y pasayahin. Bago pa man ang araw na itinakda sa aming pagmisyon, bumuhos ang malakas na ulan. Maghapong umulan ng araw na yun kaya't siguradong kinabukasan malalaban kami sa putikan. Magamat hindi kami nagpatinag, kasama natin ang Friends Life Matters USA sa pangunguna ni Press Alex Cayetano at mula sa puso ng Pipinas. E ito, itutuloy natin ang misyon sa Sitio Undoy, Munting Dilaw para sa mga batang naroroon. Magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Mabuhay po tayo. Sa muli po mga kaibigan, sa pangalawang pagkakataon ay binalikan natin ang sityo Ondoy, Montindilaw. Kung inyong matatandaan, dito din idinaos doon ang birthday ni Sigrid at namigay tayo ng bigas sa mga taong nanirayan. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan naman kay Pipinas, muli nating uulitin ang ating charity mission para naman sa mga bata. Magpapakain tayo sa mga bata naririto. Yan po ang iyong pakatutukan at samahan din ako dito lang sa ating charity mission sa Undoy. Sa una habang inaayos namin ang pagkain ay tila walang mga batang lumalapit. Walang tao ang paligid. Pero Isang iglap lang, unti-unti na silang nagdatingan. Nung makita nila na ilatag ng pagkain, nagsilabasan ang bawat isa. At kita mo ang excitement sa kanilang mga mata. Maraming maraming salamat sa Friends Life Matters USA sa pangunguna ni Pres Alex Cayetano at sa lahat ng mga bumubuo nito. Sa muling pagkakataon sa pagpasok ng 2023, eto na at mayroon tayong pabuelo, pabuhay na mano, pangpakain para sa mga batang naririto. Si Mrs. naman ang naging punong abala sa pamamahagi ng pagkain sa mga bata at kita mo ang excitement ng bawat isa. Ang bawat nakakatanggap ay talaga namang sobrang saya habang ako at si Jomar naman ang nagdudokumento. Mahalaga ang pagkakataon nito na may dokumento natin sapagkat minsan lang tumaan sa kanila ang ganitong klaseng kasiyahan. Makalipas nga mga ang ilang minuto, ito. ubos na ang lahat, tapos na mabigyan ang mga bata at kami na din lang ang natira. Okay, ah anong pakiramdam mo, Jenny? At ah, tapos tayo ngayon ng ating feeding program. Ah, ano po, masaya po dahil nakarating po tayo ng maayos. Saka, saka maraming maraming salamat po dahil nakapunta ganito ba, ganito ba yung sitwasyon namin dito. Okay. Kaya ka maraming salamat din po sa nagbigay ng Napakatayo. Mm. So mga kaibigan, si Jenny po, kung yung matatandaan, siya po ang sampagita vendor na nakita natin noon ah, doon sa Rublo na nagtitinda. At sa pagkakataon po, pinuntahan po natin dito kung yung naging dahilan para makarating tayo at madiskumbre natin ang lugar na ito. Ang pinakamaganda ngayon, di eh, si Jeannie po ay binigyan natin, nirenovate natin yung bahay. Tama ba, di ba? So dati ang bahay ni Jeannie ay isang uh, tagpi-tagpi lang na pinagtagpi-taping luna. Sa ngayon po naman ay yari na sa plywood at maren. Hindi nga lang natin mapuntahan kasi nandoon sa loob-looban. Pero at least, kumusta na ang bahay mo ngayon? Maayos na rin po. Maayos naman, nakakatulog na. Nagtitinda po ba na sa pangita? Saan ka nagtitinda na sa pangita? Paglinggo. Paglinggo. So ayan po mga kaibigan, at least sa pagkakataong ito, Uh, tayo po ay muling nagpapasalamat sa Friends Life Matters USA, Press Alex Cayetano at sa lahat ng bumubuo nito. Kay Bipinas, siyempre shoutout kay Ma'am Si, uh, ah, kay Ma'am Alex, kay Signet. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sa pagpasok ng 2023. Eh, ito na po, ang paunang buhay mano para po sa ating feeding program dito sa Rodo. Ako po si Taong Gala, siyempre kasama ko si Mrs. at si Jomar, ang ating cameraman at at the same time driver. Uh, maraming maraming salamat at Happy New Year po sa inyo. Sa patuloy na pag-ikot ng ating buhay, hindi kami susuko. Saan man mapadpad ang aming mga paa hanggat may mga taong nangangailangan, naroon kami. Maraming salamat sa pagkakataon na tayo ay binibigay na daluyan ng biyaya sa mga tao taong nasa lalayan ng lipunan. Sa muli, mabuhay at maraming salamat sa inyong lahat.